mati ya pak iya sedikit nih kan Uh. Aman aman. Kena lagi. Jangan kasar main. tangga tuh. nyerang, sirin nyerang, sirin nyerang. Sirin nyerang, sirin nyerang. Bisa aja bapak mati. Tuh. Tutup, tutup. Gangguan nih, nak. Bapak yang gangguan. Hindi siya nakaumihan siya. Ano siya na? push back push back tunggu lo kena pistol tunggu tembak aku oi Bisa, aku yang ditembak sembarangan nembak aku yang tembak tadi aku yang bodoh ya beli jagung tuh penok boleh ada pistol dingin apa pistol darah? perlu gitu ya bapak enggak? ada senjata lain aku di bawah deh Oh, tuh, tuh, musuh. Ada di atas ini tutup yuk Good job. gigi GG. Aduh, pak tembak. Oh, tembak nak. Uh, Ke bawah tu. Baik, sir. Baik jatuh, sir. tunggu sini, tunggu tunggu Tahu? Hati-hati, kalian jangan turun. Itu, tunggu. 乌雷。 jadi jadi kita bola, jadi kita kanan. Alat kita sur, bola. Mas, mas, mas, mas. Ya, ya. Oh, eh. musuh mah. masuk dalam situ ambil sur sur kita kesana sur nanti sur Batman. nada, cara. Hã? Sekejap, tunggu minit, minit. para Dale, jangan kau biar, Papa nak tahu. Jangan, jangan, jangan. うわっ